bēdīgs, ka lētāk nopirkt jaunu nekā remontēt. Paldies, ka atnāci. Ko tu? Cik tāds remonts maksā? Vai nav vienalga bankrots, bet man tevis ļoti pietrūks. Ko? Nu, miljonā saka sievai. Dārgā, man ir bankrots, vai tu man vēl mīlēsi? Protams, atbild sieva, bet man tevis ļoti pietrūks. Kas tam vēl nepatīk? Ie. Pietrūks. Es taču teicu, pietrūks. Oma tev izgaida. Pusdienās brauc. Viņa tev gaida. Īrnieks bez naudas nav īrnieks. Zini, īrnieks bez naudas ir pusbēda. Taču dumši īrnieks tā gan ir nelaime. Ilze! Četri krēsli, plaukts, apaļais galds, gulta, naktskapītis, televizors, veļas skapis. Tā ir kumode. Lai būtu kumode. Tepiķis, svečturis, tā. Un vēl viena kumode. Nē, tas ir drēbju skapis. Nu, nu, labi, lai būtu drēbju skapis. Nu, viss. Nekas nav paņemts. Atvainojiet, nu vienas sudraba teja karotītes trūks. Kurš paņēma? Ātri. Īsta. Paldies. Lūdzu, parakstieties par mēbeļu saņemšanu. Paldies. Jā, Erna klausās. Oh, kur tu esi? Kāds bankrots? Labdien! Ko jūs vēlaties noguldīt vai saņemt naudu? Saņemt. Lūdzu, aizpildiet. Jums eh, lielāk nav? Kas lūdzu? Papīra. Nē, nav gan. Vai jums ir kādas problēmas? Te tik sīki lūdzu, ka nevar izlasīt. Kur man jāraksta? Atļaujiet, es palīdzēšu. Jūsu vārds, uzvārds? Salvedis Gurķis. Rakstiet, Gurķi kungs. Lūdzu man izsniegt, cik jūs uh, vēlaties izņemt? Visu. Cik tas būtu? 21 lats 6 santīmi rakstiet Buķkungs. Jūs krā grāmatiņas numurs? 6.00.143. Es to zinu no galvas. Jums ir laba atmiņa. Jā, tā man viss saka. Tas ir pavisam vienkārši. Sastais tramvajs, vatarklozets, pirmais stāvs, 43. kurp izmērs. Kāds ir jūsu kurp izmērs? 37. Un krāja grāmatiņas numurs. Mēs jums kaut ko izdomāsim. Nē, paldies, Gurķi kungs. Es naudu neklabāju bankā tad nav droši. Es visu naudu apēdu. Te lūdzu jūs parakstu. Tas nav labi. Santīm netaupīs, pie lata netiksi. Uz žetoni ir jūsu numurs. Pagaidiet, lūdzu, kas ir izsauks. Trešais. Dievs palīdz, kungs. Jūs nevarat naudu saņemt. Kāpēc? Nav pareizi aizpildīts iesniegums. Vārdām seši uz I nav punkta. Nu tad uzlieciet, es jums to atļauju. Kases dokumentiem jābūt rakstītiem ar vienu roku. Atveriet, es jums palīdzēšu. Kases dokumentiem ir jābūt rakstītiem ar vienu roku. Paldies, kungi. Nav par ko. ja cilvēks cien likumus, valsts cien cilvēku. Lūdzu jūsu naudu. 21 lats un 6 centimi pārskaitīt. Ar lielāko prieku. Paldies! Lieciet seifu atpakaļ. Ko? Viss kārtībā, jūs esat droša banka. Neviens lats nav pazudis. Sveicināts, kaķīt. Es gribu saņemt savu depozītu. To arī? Nesaprotu. Visu? Protams. Un pēc tam? Pēc tam es ceru, ka tu uzaicināsi man uz kafiju. Es cēmoties, te nav teātris. Oh. Es naudu atpakaļ neņemšu. Paklausies, tu esi vesels? Es pats zinu, ka mums ir droša banka. Kas te ņaud? Es. Un mans kaķis. Tu? Vai tas ir tavs kaķis? Viņa un viņas kaķis. Viņš un viņa pirksts. Mēs, mūsu galds. Mūsu. Jūs, jūsu galds. Viņi, viņu galds. Mans draugs. Mans draugs. E, es esmu tavs draugs, un es esmu arī tavs draugs. Viņas un viņu draugs. kur tu tik ilgi? Jūs redzat, tētiņš gluži bērnu prāt. Te būs 200. Pietiks? Paskaties, kādas ir cenas. Tie žiguļi ir tikpat veci kā Andreja auto. Jā. Šitas maksā 400. Tas pēc kapitālā remonta 450. À. À. Kas vēl varētu aizdot? Parunā ar to savu mākslinieku. Paldies par kūkām. Nu, izbeidz. Vīrietim jābūt greizsirdīgam, man viņš patika. Bet es viņu negribu redzēt. No, nu, neskaties, piezvanī. Sveiks. Tu? Nē, es vēl pabeidzi. Kafiju gribi? Nē, paldies, man ir jāskrien skolu. Tu aizmirsi. Tev nauda ir? Nauda? Jā, tu man varēji aizdot. Andrejs skrēja pēc zagļiem un viņam aizdegās mašīnu. Andrejs? Atvaino, kas ir Andrejs? Tas cilvēks, ko tu pie manis redzēji. Ā. Ah. Un kad jums vajag? Saka, tu līdzi. Man ir astoņi lati. Paldies. Tu esi īsts draugs. Lūdzu. Glābiet, man nav ko ēst. Es meklēju darbu. Jūs esat bez darba? Otro mēnesi. Šaujiet kaut nost. Jums nevajag šauties. Iedodiet. Lūdzu, jūs pas darba grāmatu un nodokļu kartu. Pas nu, darba grāmatiņu nodokļu kartu. Nu, cik liels tas ir? bezdarbniekiem, kā mans draugs saka, nedarbnieku pabalsts ir? Tolīt viss pastāstīšu. Šodien varēs kaut ko dabūt? Mm, diemžēl ne šodien, ne rīt, ne parīt. Jums bezdarbnieku pabalsts eh, vispār nepienākas. <laughs> Smalki. Visiem pienākas man ne. Jūs nesamaksājat sociālo nodokli. O, vajadzētu vēl un dzīvi. Skatieties pats. Tā ir jūsu nodokļu karte. Nu, ko lai tagad dara? Kas bija jūsu pēdējais darba devējs? Nu, fokus, mokus. Nu, ļoti smieklīgi, vai ne? Lūdzu, lasiet. Sija, fokus, mokus. Ejiet žigu pie šīs firmas vadītāja. To jūs gribētu gan. Tā ir vienīgā izēja jūsu situācijā, lai viņš samaksā sociālo nodokli. Tāpēc ir par mani ņirgāties. Piedodiet, bet to es nedaru. Darāt gan. Lūdzu, bijušajam firmas Fokus Mokus prezidentam Hugo Karro par ļaunprātīgu krāpšanu tiesa piespried uz brīvības atņemšanu uz diviem gadiem. Tikai neskiet, ka jūs to nezinājāt. <laughs> Ejiet žigli uz cietumu! To jūs gribējāt teikt? Vai. Lūdzu, nomierieties. <laughs> Jūs man pārpratāt, iedzeriet ūdeni. <laughs> Alus jums nav? Nav, nav gan. Nu, 35 santīvi. Tūlīt paskatīšos. Lūdzu. Paldies, Sinta. Es tūlīt. Labdien, vai drīkst? Lūdzu, ah, lūdzu, Andere, vai kas jums uz sirds? Eh, Alta pagalā. Ilza teica. Es meklēju darbu, vai jums šoferus nevajag? Es varu strādāt par šoferi, mehaniķi vai kaut ko citu. Nu, tūlīt apskatīsimies. <clears throat> Sēdieties! Adītājs, apmetēja, bērndārs audzinātājs, desu meistars, šovējs motorists. Kas jūs, Andrēs, pēc profesijas? Iesāku studēt ķīmiju. Jā, ķīmiķis šodien nav vajadzīgi. Un viens privātais sludinājums. Vajadzīgs šoferis, nama pārvaldnieks. Vai tas jūs interesē? Kāpēc ne? Kādas ir prasības? Prasības ir ļoti interesantas. Apzinīgs darbs dārzā, garažā, virtuvē, guļamistabās. Bezieru un paklausība, totāla uzticība saimniecei. Aha, paldies. Uh, bet tur ir vajadzīgs vīrs, ne jau šofers pārvaldnieks. Ak, tad tas jums nepatīk? No. Nu. Andrej, jums ir humora izjūta. Nu, ja tam ir. Piedodiet. Nā. Ah. Reizēm ir. Tas ir labi. Lūk, ko es atcerējos. <clears throat> Firmai steidzam vajadzīgs slaids. Spēcīgs, ar humoru apveltīts jauneklis interesantam sezonas darbam. Mhm. Garāžā virtuvē un guļam telpās. Un viss var būt rakstīts, par to nekas nav. Uh mhm. -huh. Bet eh, darbs ir vakaros, no rīta, maiņās, eh, kāda ir alga? Piezvaniet, tie ir telefons. Paldies! Paldies jums par Omas mēbelēm. Sīkums, uz redzēšanas. Ja tur nekas nesanāks, meklēsim ko citu. Visu labu! Es vakar pie jums biju. Labdien! Sveiki! Vēl nekā nav? Ja pareizi atceros, jūs meklējat sekretārs darbu. Sekretārs referents darbu. Godīgi sakot, daudzām jūsu profesijas pārstāvim ir problēmas ar darbu. Tāpēc jau es te sēžu. Vai jums ir kādas priekšrocības salīdzinot ar citām pretendentēm? Ko jūs ar to domājat? Varbūt jūs pārvaldat svešo lodzi, jums ir autovadītāja tiesības vai pieredze darbam ar datoru? Sapratu. Es nekad nepalieku stāvoklī. Mhm. Vajadzīgs šoferis. paru strādāt par šoferi. Protu vadīt mašīnu. Vajadzīga sekretārei varu strādāt par sekretāri. Protu runāt un rakstīt latviski, angliski, krieviski. Vajadzīgs policists. Varu strādāt par policistu. Man ir pistole. Vajadzīga pārdevēja. Mm -hmm. Um, varu strādāt par pārdevēju. Esmu laipna. Vajadzīgi reklāmas aģenti. varam strādāt par reklāmas aģentiem. Mēs esam enerģiski. Labi, pietiks. Paskatīsimies, kas jums ir iznācis. Kāda profesija tev patīk? Es būšu zīvnieks. Tu būsi zvejnieks. Makšķernieks? Jā, makšķernieks. Mūsu kaķiņi garšo zīvis. Tu esi labs saimnieks. Valdemār? Es būšu bankas prezidents, un šis ir mans mērķis. Kā notiek? Mēs tavā bankā glabāsim naudu. Ai. Oskar. Tu arī būsi bankas prezidents? Tā nav banka, tā ir skola. Oskar, tu gribi būt skolotājs? Nē, skolotāja ir mazas algas. Es būšu skolas sargs. Kāpēc tieši sargs? Viņam arī ir Mercedes. Thank you. 哭死！ Dievs palīdz zariņkums. O, oh, sveiks, Ilzīt. Nu, ko tāda bēdīga? Puikas neklaus. <laughs> Pamāciet, kā var ātri tikt pie naudas? Nu, katram savu recepti. Es, piemēram, piepelnos ar derībām. Ar derībām? Nu, miljoni jau nesanāk, bet dzīvot var. Ar ko? Ar ko jūs slēdz derības? Ar visiem par visu. Piemēram? Nu, piemēram, piemēram ar tevi. Sadarām, ka tev rīt no rīta būs uz dibenes zilums. Nu, teiksim, uz simts vārtiem. Nu, gribi? Nopietni? Nu, nebaidies, <laughs> nebaidies. ja jau tu pazaudēsi, es tev aizdodu. pats jūs zaudēsiet? Iespējams. Kas neriskē, tas nevinnē. Rīkstam? Protams, ka dažas slimnīcas tiks slēgtas, taču ārsti bez darba nepaliks. Visi medicīnas darbinieki tiks pārkvalificēti. Par ko? Ļoti labs jautājums. Mēs pie tā intensīvi strādājam. Paldies! Lūdzu, nu, atspīdzies! Mamu! Ko tu šorīt pinzelējies? Apskrīt, ka nu, tur nav zilums. Nav, no, nav. No. Taisies ātrāk, tolīt būs astoņi. Labrīt! Lā, labrīt! Man ļoti žēl, bet jūs esat derības zaudējis. Vai patiešām? Jā. Vīrietis jūs gados nevar būt tik viegli prātīgs. Tā ir. Lūdzu, apaļ simts. Bet es gan gribētu pārliecināties. Par ko? Kā esmu zaudējis. Man arī simtnieki kokos neaug. Tu atkal aizmirsi mājās zāli. Ar tavu sirdi. Tūlīt iedzer. Kas tā par naudu? Ņem bērniņu savu naudiņu un ej. Nebēdā. Atā bērniņu. Kas te notiek vecais? Meitenes preces. Grib, lai es uz baznīcu aizvedu. Ļoti labi. Kāpēc neved? Brūdgans saslims. kā tev iet? Man, man iet labi. Cik ir pulkstenis? Tūlīt būs pieci. Cik? Pieci. Kā jums iet? Paldies! Mums iet slikti. Ātri! Ātri! O, lēnāk! Ātrāk! par vēlu. Pareizi. Klausies uzmanīgi, tev ir viens lats. Nav, es nopirku hamburgeru. Valdemār, tas ir uzdevums. Iedomājies, ka tev ir viens lats. Ir. Cik latu būs, ja tu palūksi mammai vēl vienu latu? Viens lats. Kas no tevis par bankas prezidentu, ja tu nezini, cik ir viens plus viens? Bet es zinu, ko mamma teiks. Ej, prastē! Klusini! Nu, nu! Nu, kas tev neizvērus? Vajag līdzīgs tīģerā. Tāds. Tikai ar... Beidz! labi, labi. Labi, labi, labi. Laujā. Nu, kas tas Lāve. ir? Kas tas ir? Nē. Briedis. Pareizi. Briedis. Tev <laughs> jau bija jau paustu. Ej, dabūs vēl. Nu, vēl kāds vēl. Es domāju, ka vajag šitai meitenītai iedod. Lūdzu, meitenīta, zeķe, lūkstu. te ir 200 lapas. Kur tu ņēmi? Pārdimšotā. Manu bildi. Tavu bildi vēl nav gatava. Nebaidies, Sandrēs tev naudu atdos. Es nebaidos. Tālāk, lēdē, atdod naudu! tiešām esi draugs.